Будете поздравлять защитников? Да, буду. Будете, да? А да. 23 февраля будете? Да. А почему нет? А 8 марта будете? <laughs> Да, конечно, это праздник. Скажи, 14 жовтня, что за день? День захисника Украины. День защитника Отечества. День защитника Отечества. День УПА, Покрова и День Украинской армії. Ну, во-первых, Покрова, во-вторых, э, основание УПА, и в-третьих, это, собственно говоря, незримый бунт против суще- существующей системы. 14 жовтня ми святкуємо Покрову, раз це й релігійне свято. Е, Покрова була покро- покровительницею козацтва. І так як Покрова була покровительницею козацтва, відповідно, нині це є День День захисника вітчизни. День козацтва. День козацтва. А захисника день, коли ми святкуємо? Це Також. одне свято 14 жовтня. Не знаю. А обычно. 23 лютого, що це за Я день? знаю, там перенесли, да? Мгм. Ну, а ви коли День защитника. святкуєте? 23-го. Привыкли праздновать все, наверное, лет 20, сколько празднуем. 23 числа. Раньше святковала. Тем более у меня муж был военный. Вот, а сейчас какая-то вот, вот последние годы нет. Жизнь не стоит на месте. Ну, Как-то укладывается в сознание постепенно все это. Без боли, без боли. 23 лютого ще когось вітаєте, чи все ж Ні, ні. Тільки 14 жовтня. Тільки Це мене і вітають. Покрова, наскільки я 14-го. знаю, День козацтва і День захисника. 23 лютого це День е, радянської армії, а, ц- е, а це є наш ворог. Як ми можемо е, святкувати це свято? Я привик 23 февраля. Яка різниця між 23 лютого і 14 жовтня? То було радянське свято, а це українське. А кого будете вітати 14 жовтня? Батька, брата, е, так і взагалі всіх, оскільки це є аж три свята в той день. І вас, і їх, українську армію весь український народ. Я взагалі не вітаю 23. То ушло, то не прийшло. Как би. Всіх родичів, е, всіх чоловіків, друзів, колег на роботі, всіх чоловіків. І... Ще раз всіх чоловіків, скажіть, да, що ви зрозуміли. Ще раз всіх чоловіків. Ветеранів, в першу чергу, АТО военных, знакомых, ну, всех, кто в разной мере причастен к существующей операции. До кого дозвонюсь, буду зв- поздравлять. И меня все поздравляют. Що можете побажати і тату, зокрема, зараз, і іншим захисникам нашим? Терпіння, сил. Здоровья, решительности, готовности отстаивать интересы, которые будут попираться нашей властью вскоре. Мужності, відваги, м, щоб всі були здорові, перш за все, е, щоб всі раділи життю, тому ну, щоб в нас було все гаразд в Україні. не теряли надію, вірили в наше майбутнє. Щоб був мир побыстріше. Здоров'я, спокійствие, не лізь на рожон нікуди. Не довелося їм використовувати, застосовувати свої професійні навички, тобто не захищати, але бути готовим. Миру і перемоги. Перш за все пам'ятати про те, що е, вас завжди чекає сім'я вдома.